والٮ۪ن رجسٹریشن چھِ نیشنَل اواڈ خٲطرٕ بَران فارم تھی اگر تُہۍ تہِ بٔرِو نیشنَل اواڈ خٲطرٕ فارم اَسہِ اَسہِ تہِ تُج تہٕ تہِ بٔر سُہ نیشنَل اواڈ خٲطرٕ فارم زٕ ساس پانٛژَس منٛز خۄدا نہِ کوٚر شُکُر خۄدایَس زدا کر شکر خدا کم سلیکٹ اوپر تم آئی جامہ بنوت کہ مان ژٕ تَتہِ تَتہِ ٲس ٲسۍ واریاہ میٛانہِ وغٲر تہِ ٲسۍ واریاہ جامہٕ کَمپِٹِشَنَس منٛز گوٚو میون سِلیکٹ لٔگۍ أسۍ جے پوٗر سُہ اوس دۄن دۄہن پروگرام ؤرٕک شاپ تَتھ اوس أسۍ کٲرۍ پَتہٕ وٕچھ تِمو سٲنۍ کٲم أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ کیٛاہ کٲم چھِ کران اَسہِ وٕچھ تِہنٛز کٲم تَتھ اوس اکھ کُٹھ أسۍ ٲسۍ تٔتھۍ منٛز گۄڈٕ منٛز بَسان أسۍ أسۍ ٲسۍ ٲسۍ نہٕ ییٖژ بٔڑ جاے کینٛہہ ژور کَمرٕ اَسہِ اوس ڈریکٹ اَکُے کُٹھ ییٚلہِ برداشت کوٚر محنت کٔر تہٕ خۄدا سُہ کُٹھ ژور تہِ بیٚیہِ پَنٕنۍ لایف کر لایف تہِ کریں